natürlich auch Grundlagen von äh, Mathe, Physik und natürlich Chemie und ähm, im späteren dann halt ja, die chemischen Sachen. Und ähm, was auch immer ganz wichtig ist, dass wir äh, zu den Vorlesungen, also zu den theoretischen Aspekten, die praxisnahe Laborpraxis haben und ähm, dort auch das gelernte Wissen anwenden können und uns selbst ja, an den ganzen Sachen versuchen können und auch da viel nochmal selbst auch lernen. Das klingt so, als würdest du sehr viel Zeit im Labor verbringen. Ja. Ist dir da schon mal was explodiert? Äh, nein, das soll auch eigentlich nicht passieren. Wir haben vor den meisten Experimenten vorab ein mündliches Gespräch mit einem Praktikumsbetreuer, wo wir auch ähm, getestet werden, ob wir die ganzen Sachen verstanden haben, die die Hintergründe zu diesem Versuch sind und dass wir auch wissen, was wir dort dann tun werden und dass wir auch mit den Geräten, wenn wir Geräte nutzen, umgehen können, weil viele von denen auch sehr teuer und wertvoll sind.